Bos días, estamos Alejandra Melón e Gisela Fernández, alumnos de cuarto da ESO da Cachada. E imos vos presentar este videoxogo que fixemos con Makey Makey con motivo da Semana Sá, pois ten preguntas sobre a alimentación. Este xogo consiste en que vos van a realizar unha serie de preguntas sobre a comida que aparece aquí e tendes que ir respondendo, para responder tendes que ir tocando a comida e se respondedes antes a seguinte pregunta e se non,